Herkese merhaba ben Ruhi Çenet. İnsan tahammülünün ötesindeki kavurucu sıcaklıklar ve su gibi kaynakların yetersiz kalması nedeniyle çoğu kısmına erişilemeyen gezegendeki en sıcak noktaya Lut çölüne doğru yola çıktık. En derinine doğru ilerleyerek etap etap çoğu bölgesini keşfedeceğiz. NASA'nın Aqua uydusuna kurulmuş orta çözünürlüklü görüntüleme spektro-radyometresi 2005 yılında dünyanın en sıcak kara yüzeyinin Lut çölünde olduğunu ve yüzeyindeki sıcaklığın 70.7 santigrat dereceye ulaştığını kaydetti. İran'ın güneydoğusunda yer alan Lut çölünün en kuzeyinden en güneyine olan uzaklığı 480 kilometre, en batısından en doğusuna olan uzaklığı 320 kilometre olarak kabul edilmekte. Yüzey alanı yaklaşık 51.800 kilometre kare olan uçsuz bucaksız bu tuz çölünde birçok esrarengiz nokta bulunmakta. Uzaydan 70.7 santigrat derecenin ölçüldüğü gezegenin en sıcak noktası olan Gandon Beryan gibi. Yüzeyinde hiçbir şekilde canlı bulundurmadığı iddia edilen volkanik koyu kayalarla kaplı geniş bir plato. NASA o noktada birkaç yıl boyunca rekor yüzey sıcaklıkları ölçümlerine devam etti. Gezegenin adeta güneş tarafından pişirildiği bu cehenneminde daha önce hiçbir yerde görmediğimiz görüntüleri kayda alacağız. İlk durağımız çölün batısında bir vahaya kurulmuş olan son kasaba Şehtat'ta yüksek rakım sayesinde hayat normal seyrediyor. Burada hava sıcaklıkları yaklaşık 37 santigrat derece. Daha çok yolumuz var. Yüzlerce kilometre gideceğiz ve hava daha da ısınacak. Çöle girmeden önce artık bir harabeye dönmüş. Yüzlerce yıllık Şafi Abad Kervansarayı'nı görüyoruz. find some water and put our scarf or shamak in the water. National air condition. See? <laughs> Wow. put it on our head. to reduce the temperature. So we need to record the track of going to the desert if we get lost or if something happened to us. There is a backup company which is following our GPS and our track and if something happened to us they immediately come to us. Lut çölü dünyanın en kuru bölgelerinden biri olarak da kabul edilmekte. Genellikle yılda 30 milimetreden az yağış alır. Az miktarda yağan su da çevresindeki dağlardan kısa süreliğine aşağı akar ve çok geçmeden buharlaşıp yok olur. Kavurucu sıcaklığında birçok kurumuş tuzlu göl bulunmakta. Maalesef bazı göçmen kuşları bu coğrafyadan uçarken sığınabilecekleri herhangi bir gölge bulamıyorlar ve bir hata yapıyorlar. Bu tuzlu göllere gelip su içiyorlar ve bu hatanın bedelini canlarıyla ödüyorlar. Bu gösteriyor ki doğanın hiçbir şeye karşı merhameti yok. Ne tür kuş olduğunu bilmiyorum. Tanınabilir bir hali kalmamış. Hadi gidelim. Çöl içinde ilerleyebilmek için arabaların lastiklerinin basınçlarını düşürüyoruz engebeli arazinin şartları altında patlamamalılar. Daha yolun başındayız. Burada bir toprak sıcaklığını ölçelim. 63.7 santigrat derece. Birkaç yüz kilometre sonra neler olacak hiç bilmiyorum. Şu an gölgenin 45 derece olduğunu görüyorsunuz. Daha günün erken saatlerindeyiz. keep the phone cooler like this, with this ice like this. If it is got hot, it doesn't work. Çölün kalbine doğru 2 saatlik zorlu bir seyahatten sonra merkez noktasına yaklaştık. Burası Lut çölündeki en düşük rakımlardan birine sahip ve ikinci en sıcak noktası. Artık bu noktadan sonra dışarıda 2 dakikadan fazla kalacaksak ellerimiz dahil vücudumuzun hiçbir yeri açıkta olmamalı. Saat 12.00 civarında araçtan iner inmez ilk yaptığımız yeryüzü sıcaklığını ölçmek oldu. Kızıl ötesiyle çalışan termometremiz gideceğimiz yer yer 66.9, 66.3, 68.2 santigrat derece değerlerini gösterdi. Sadece 2 dakikalık bir lazer termometresi ölçümü sonrasında yüksek sıcaklıktan dolayı cihaz hata mesajı veriyor. Daldırmalı termometremiz ise ölçüm yaptığımız noktada 69.6 santigrat dereceyi gösteriyor kuma saplanıp kalma ihtimalimizden ötürü rehberimiz endişe içinde hızla araçtan iniyor. I'm gonna pass these dunes and then I pick you up there because the car should be lighter. Çölün merkezine ilerlerken şartlar zorlaşıyor. Orada bizi daha önce hiçbir yerde görmediğimiz kalutlar bekliyor. We need to be very careful near the sand dunes because we got stuck immediately be very careful and drive very good. Nefes almak zor, yutkunmak zor. Ağzımda su kalmadı. Ölçüm yapmak için buradayız. Termometrenin kırmızı şeridinin üst tarafı bu tarafa yapıştı kaldı. Ölçüm yapamıyoruz. 50 dereceyi aştığını gösteriyor. Burada da yine lazerli termometremiz var. Bu zaten hiç çalışmıyor buraya geldiğimizde. 69 derece ölçtü birkaç defa. Şimdi error veriyor. Bu daldırmalı bir termometre. 52 santigrat derecelik bir sıcaklık var burada. Rehberimiz daha çok gideceğimizi söylüyor. Ama burası bile bizim nefes almamıza imkan vermeyen bir coğrafya. Pencereyi açtıktan sonra yüzümüze çarpan hava adeta saç kurutma makinesi gibi. Biraz serinlemek istediğimiz için açtık ama böylesi daha kötü. Zemin bir ocağın üstündeki tava gibi. Ambiyans ise bir fırın. İnsanın gerçekten bunaldığı nokta bu olmalı. Sıcak hava adeta boğazımızı sarıyor. Hava sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı farklı kavramlardır. Yüzey sıcaklığı güneşi emen kuma ait değerleri gösterirken hava sıcaklığı kumdan en az 1,5 metre yükseklikteki havadaki değerleri işaret eder ve genellikle yüzey sıcaklığı hava sıcaklığından fazla olur. Hacı Raysa. Evet. Because of this rock. Ayağım zaten çok sıcaktı. Arkadaşımızın ayakkabısı eridi yere basmaktan. Şu tabanı çıktı. Yer zaten yaklaşık 70 derece. Şu an en sıcak yerinde değiliz. Sularımızı sakladığımız buzlu dolaplarda, çekim yapmadığımız sıralarda kameralarımızı da yüksek sıcaklıklardan koruyoruz. Aksi halde sürekli kapanıyorlar. Telefonlarımız da zaman zaman kullanılamaz hale geliyor. My phone doesn't work. Her an sırtında taşıdığım 2 litrelik su çantasını tekrar tekrar doldurup su içsem de susuzluğumu durduramıyorum. Şu an saat 2.15 geçiyor. Uçsuz bucaksız çöle doğru yürüyoruz. Bakalım ne kadar yürüyebileceğiz. Çölün yakın batısı 150 metreye kadar düşen rakımıyla en alçak bölgesidir ve şiddetli rüzgarlara maruz kalır. Rüzgar erozyonları yükseklikleri 150 metreye kadar çıkan ve onlarca kilometre boyunca sıra sıra görülen kalot yapılarını oluşturur. Bölge aynı zamanda yükseklikleri 75 metreyi bulan yardanklar, paralel sırtlar ve diğer jeoiklimsel oluşumları da kapsar. Rüzgar burada artsa da kum adeta sıcaktan kavruluyor. Böyle durmakta bile zorlanıyorum çünkü yerden gelen sıcaklık ayağımı yakıyor. Yüksek topuklu bir ayakkabı giyiyor olmama rağmen bu sıcaklığı hissedebiliyorum. Sıcaklık ölçümleri gölge alanlarda yapılıyor meteoroloji istasyonları tarafından. Burada çalışan bir meteoroloji istasyonu yok. Biz gayri resmi bir şekilde bu ölçümü yapacağız. Hem gölgeyi oluşturacağız. Bir saat önce güneş altında gördüğümüz 52 dereceyi gölgede hızlı esen rüzgarların olduğu kalutların yanında göremedik. Şu an sıcaklığın 47.3 olduğunu görüyorsunuz. Ancak masum esen rüzgarlar günün ilerleyen saatlerinde kum fırtınalarına dönüşebilir. Dudak çatlamaları oluşturması ve susuzluğu arttırması da cabası. Kumdan geri yansıyan güneş ışınları ise görme zorluğunu arttırıyor. Böyle daha kötüymüş. Sanki kör gibi hissediyorum kendimi. O kadar çok ışık var ki. Gözlükler çok ciddi ihtiyaçlar. Bunsuz gerçekten etrafı görmek mümkün değil. Kum fırtınasına karşı da kenarlardan koruyor. Ama en sıcak nokta burası değil. En sıcak noktaya henüz gelmedik. Orada sıcaklıkların 5-6 derece daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. 50 santigrat dereceden sonra artan her bir derecede dayanmak daha zor hale gelir. Metal objeleri tutmak imkansızlaşır ve bazı objeler eriyebilir. Sıcaklığın 50'den 51'e çıkmasının etkisi 30'dan 31'e çıkmasından çok çok farklıdır. İnsanın dayanma sınırlarını zorlar. Saatler ilerledikçe rüzgar şiddetini arttırıyor. Bunlar gece çıkabilecek bir kum fırtınasının habercisi. Manzara kırmızı bulutların altında karardıktan sonra denizin kükremesine benzer bir ses kaplar her yeri. Endişe dolu saatler boyunca çaresizlik içinde yere uzanır, hareketsizce yatarsınız. İşte bu bir kum fırtınası olabilir. Gölgenin serinliğinde bir nebze nefes alıyoruz. Şimdi yemekleri kumda ısıtacağız. Yerden yükselen 70 santigrat derecelik sıcaklık yemeğimizi hazır hale getiriyor. Let reduce the temperature of your body. Here Gölgede dinleniyoruz saat 3.30 civarı. Enerji falan kalmadı. Güneş bütün enerjimizi adeta çekiyor. Orman sebzelerinden yöresel bir İran yemeğini yiyoruz. Daha önce insanoğlunun belki de adım atmadığı bir zemine basıyorum. İlginç bir his. Çölün bu derinlikleri çok ziyaret edilmiyor. Belki çok az kişi tarafından ziyaret edilebiliyor. Bir kalutun yanındayız. Duvarlarını göreceğiz. Bakın nasıl oluşmuş. Çok sert, kocaman bir parça. Kamp alanımıza geri dönmek istiyoruz artık. Tüm sularımız bitti. Her yer birbirine benziyor zaten. Geçtiğimiz yerleri de hatırlamıyoruz. Bakın adım izleriniz neredeyse silinmiş olacaktı. Güneş baya aşağıya indi. Biraz sıcaklık etkisini yitirmeye başladı. Sanırım 45 derece civarında. Çöl sonsuz bir yoldur. Baktığın her tarafta üzeri kumlarla örtülmüş binlerce yol. Ancak yönünü bilmeyenler için tek bir kader. Burada bazı göçmen kuşlar çöle girip yoğun sıcaklığa kapılıp çölden çıkamıyor ve gökten düşerek çekirge ve çöl tilki bitkilerinin de olduğu ekolojik dengeye katkı sağlıyor. Sonunda döndük ve gece kum fırtınasından korunaklı bir yerde kamp yapmak için kuzeye doğru hızlı bir arayışa çıktık. saat 19.30'da hava şapkamızı çıkaracak kadar serinlerken rüzgarın hızı artıyor ve kum fırtınası oluşmamasını umuyoruz. Neyse ki yüksekteki bu konumda güvendeyiz. Yarınki büyük gün öncesi güneşin batışının keyfini çıkarıyoruz. Size Lut çölünde yaşamın var olduğunu göstermek için bir ışık tuzağı hazırladım. Bakalım hangi hayvanlar gelecek. Bölgedeki biyoçeşitliliğe ilişkin bilgiler sınırlıdır. Ancak kuzeydeki kıt miktardaki bitki örtüsüne ek olarak çöl tilkileri, yılanlar, kertenkeleler, özellikle Aillerillus örümcekleri, güveler ve kırmızı damarlı yusufçuklar da dahil olmak üzere birçok böcek türü de görülebiliyor. Ancak yarın öğlen ulaşacağımız en sıcak bölge Gandonberyan'da hiçbir canlının yaşamadığı, üzerinden bile geçemediği pek çok kaynakta özellikle belirtiliyor. Bu gördüğünüz ağaç Nepka ağacı. Gördüğünüz gibi gibi altında bir sürü kum var. Çünkü burada çok fazla kum fırtınası oluyor ve ağaç bu kum fırtınaları topluyor kökünde üzerinde adeta büyüyor. Çölün elverişsiz konumunda hayatta kalan birkaç bitki türünden biri olan nepka ağaçlarının ufakları her yerde. Üzerinde durdukları tepeler de kendileriyle birlikte büyüyecekler. We're gonna go here, volcanic mountain, volcanic area, and here is Gundam area. Yıllarca etrafından develerle teğet geçenlerin bile zar zor canlı çıktığı bir bölge burası. Yazılan efsanelere göre haftalar süren bazı yolculukların sonuna doğru develer bile bacakları titreyerek dizlerinin üzerinde sürünürlermiş. En gerçekçi gözüken seraplar yolcuların yönünü hep şaşırtırmış. Have you ever come to Yandenbergen in summer? No, it is very dangerous to come here in this season. It's eight years that I'm doing in Lut Desert, but this is the first time that I'm coming here in this season. The weather is so hot and very hard. Is there anyone who comes here? No, there is no people doing this. Burada buğday yüklü bir kervanın yüklerini yere bırakmak zorunda kaldığı ve birkaç gün sonra dinlenmiş develerle yükleri almak için geri döndüklerinde buğdayları kavrulmuş halde bulduklarına dair rivayetler var. Gandon Beryan Farsça'da kavrulmuş buğday anlamına gelmekte. Etraftaki kum tepeleri ve dağlar sıcak havayı adeta yeryüzüne hapsediyor. Düşük rakımı havanın yükselerek soğuma şansını iyice azaltıyor. Yüzeyindeki Etrafındaki volkanik kayaların koyu rengi ise güneşi adeta emiyor. Gandonberya'nın yolunda terk edilmiş iki adet motosiklet tekeri buluyoruz. En yakın yerleşim yerinin kilometrelerce uzakta olduğu bu cehennemde sürücüye ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Bazı turistler Aralık, Ocak, Şubat gibi serinleyen dönemlerde buraya geliyorlar. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında çölü ziyaret etmek İran hükümeti tarafından düzenli olarak yasaklanıyor. We cannot go any further. The sun are black and the temperature is so hot. We stop here. We stop here. No more further. Okay. It is dangerous to go further. Arşebe Boysaran. So I require only two hours to film here because I need to investigate the stones. How long can we keep here? Actually, to be honest, uh, it is better to go uh, to leave here as soon as possible. But if you want to do anything, it is not my responsibility. Just go. We go back there and we wait there for you. You go and do whatever you want and go back as soon as possible. It is dangerous to stay here more. You will go back then. Yeah, we go back then. It is very dangerous for the car to keep the car here. As you see, the stones are black and very hit and it may flat the tires or also the damage the engine. So we go back there, wait for you. Like only 200 meters? Maybe a little bit more, yeah. The temperature is so hot. And so I am trying to cool the radiator. We are here, exactly here, like 300 or 400 meter to Gandom Herian. We are not allowed to go further with car. You can do this by walking and this is this big hill is Gandonberian. You need to be careful, take water with yourself and cover yourself completely because the weather is so dry even if you, your skin will be burned and you will be uh, heated and your body will be dehydrated and you will die, okay? Just be careful and take lots of water with yourself, take one radio just in emergency cases we need to be with each other in touch. Be careful, your shoes should be tight and uh, the heat maybe uh, burn your shoes as well, okay? Check this just please go back as soon as possible. As soon as did your job, go back, okay? And always should be in touch with radio. Yeah, Just sure. one group, yes? Take the radio with yourself and be careful, okay? Mm -hmm. To be without any, I don't know if it is not reality, it is the reality. It is dangerous. The reality is dangerous. Go and go back soon. And the time is the maximum temperature. It's 12. Until when you go back? One hour later. So one is the hottest time. Maybe two hours later then. Thank Goodbye. you. Bay bay. Bu noktadan sonra artık hiçbir yerim açıkta kalmamalı. Bu arada ilk analizlerinden bu yana NASA geçtiğimiz tarihlerde uydu yazılımının yeni bir sürümünü yayınlayarak Lut çölündeki kara yüzey sıcaklıklarının daha da fazla olabileceğine dair fikirlerin ortaya atılmasına yol açtı. Bir akademik dergi olan Amerikan Meteoroloji Derneği bülteni araştırmacıları Mayıs 2021 tarihindeki yayınlarında da işaret ettikleri gibi Lut çölündeki sıcaklıkların aslında 80.8 santigrat dereceye kadar çıkabileceğini düşünüyorlar. Eti arabanın konsolunda bırakıp yola koyulduk. Vaktimiz ve imkanlarımız kısıtlı. Hızlı ve organize olmalıyız. Guys, can you hear me? Yes, bro. I am going to give a report in every 10 minutes. Every 10 minutes, okay. Hiçbir yerde gölge yok. Her yer irili ufaklı taşlarla, bazaltik kayalarla kaplı. Bu taşlar o kadar sıcak ki onları tutmaya hiçbir el dayanmaz. Oo, oh. burası çok acayip. Dünyadan çok Mars yüzeyine benzeyen koca bir alan karşıladı bizi. Başka bir gezegene adım atmış gibi hissettik kendimizi. İşte gezegenimizdeki en sıcak noktaya geldik. İnanamıyorum. Burada ne kadar dayanabileceğimizi bilmiyorum. Her yer çok sıcak. Ayaklarımda hissedebiliyorum sıcağı. Siyah olmayan bir yer yok zaten bahsettim. Ve siyah olan yerler yanıyor şu an. Karşı tarafta dağları görüyorsunuz. Bu dağlar aslında ileride de devam ediyor. Bakın şu ilerisi sanki adeta yanıyormuş gibi. Sıcaklığının yükseldiğini görüyor musunuz bilmiyorum ama bu çevresi dağ olduğu için dağ sıcak havayı buraya hapsediyor ve sıcak hava hiç çıkamıyor. O yüzden burası çok sıcak. Kayaların rengi, bazalt yapısı zaten güneşin ışınlarını daha çok çekiyor. Burası bir cehennem. Biraz yürüyelim ve sıcaklık ölçümü yapalım. Kızgın ve kupkuru yüzeyin yüksek sıcaklığı adım attıkça insanın dayanıklılığını ve tüm gücünü alıyor. Kaktüs gibi bitkiler bile burada hiçbir şekilde yetişmiyor. Üzerinden hiçbir canlının geçemediği pek çok kaynakta belirtiliyor. Bu bazalt kalıntıların yaklaşık 2 milyon yıl önce meydana gelmiş magmatik bir faaliyetin sonucunda oluştu ve lavların içinde gaz salınımıyla taşlarda gözeneklerin oluştuğu tahmin ediliyor. Dünyamızda ölçülmüş en yüksek sıcaklığı gayri resmi bir şekilde ölçmek üzereyiz. Burada bir insanın yalnız bırakılması ölümüne eşit. Arkadaşlar gitse mümkün değil buradan kurtulamayız. İnsanın doğasına tamamen aykırı bir noktadayız. Gandon Beryan'da hiçbir canlının yaşamadığı ile ilgili bir sürü makale mevcut. Şu an mevsimin en sıcak olduğu dönemde ve günün en sıcak olduğu saatte buradayız. Ve dünyanın en sıcak yerindeyiz. Suyumu çok dikkatli kullanmalıyım. Şimdi sıcaklığı yerden 1,5 metre yükseklikte ölçeceğim. Ve gölgede olması gerekiyor bu ölçümün. O yüzden yanımızda şemsiye taşıyoruz. Kendimiz için değil. Burada rüzgar var ama rüzgarın var olması demek buranın serin olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü rüzgar ateş gibi esiyor. Şu an vücudumun her yerinde ateşi hissediyorum. Elim yanıyor biliyor musun? Şey kamera siyah ya. Dokunduğumuz her metal parça yakıyor. Bu şemsiyenin siyah olmamasının bir sebebi var. Bu ölçümün adil olmasını istiyorum. Ayaklarım yanıyor gerçekten. Çok bir yerde durunca, bekleyince sıcaklık iyice artıyor. Önce bir yeryüzü sıcaklığını ölçelim. Ayağım yanıyor şu an. Hata veriyor. Error yazıyor. Evet sıcaklığı ölçebilir ama sıcaklık olamaz. Termometreyi soğuk suyun yanında bekletip biraz soğutup tekrar deneyeceğiz. <sighs> Gölgeyi yaklaşık bir dakika boyunca sağlamaya çalışıyorum ki adil bir ölçüm olsun. Konuşamıyorum. Bu zaten çalışmıyor. Hiçbir şey göstermiyor. iPhone'un tekrar çalışabilmesi için soğuması gerektiği yazıyor. Şimdi bunun güneşteki sıcaklığını ölçeceğiz. Çünkü bizim hissettiğimiz güneşteki hava sıcaklığı. Gördüğünüz gibi hiç gölge yok. Saklanacak hiçbir yer yok. Güneş çok acımasızca düştüğü yeri yakıyor. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Hava sıcaklığını 54 civarında gösteriyor. Bir de bunun yeryüzü sıcaklığına bakalım. Guys, it is 30 minutes in. We're fine. Roger that. Is everything okay there? Everything is okay here, but the temperature is still getting high and high. Güneşin kudretini tüm hiddetiyle tepemde hissedebiliyorum. Kalbimin atış hızının arttığını fark edebiliyorum. Titriyorum. Vücudumuzda istemsiz titremeler bir saati doldurduktan sonra ortaya çıkmaya başladı. Konuşamıyorum. Çok yoruldum artık. Halim kalmadı. Çok duraksamak zorunda kalıyorum. Su. Su molası. Kamera o kadar sıcaklaşmış ki eldiven olmadan 3 saniyeden fazla tutamıyorum. Metal olan her şey şu an yanıyor. Elini çıkardın mı eldivenden? Hava soğuk değil ama benim elim titriyor. Hem de eldiven olmasına rağmen kameranın temas ettiği yerler kırmızı ve acıyor. Gözlük olmadan o kadar parlak ki. Böyle mümkün değil gezemem. Farklı bir şey deneyeceğim. Hata mesajı veriyor, error yazıyor. Kumun içine gömdüğümde yine kapandı. Of, eldivenimi giymem lazım. Ah. Ah, çalışıyor. Gel gel. 68.6, 69.2. NASA'nın ölçtüğü değere iyice yaklaştık. Kum fırtınası çıktı. Burada çok fazla fırtına oluyor. Burası tam bir cehennem. Yeah, can you hear me? Yes, you're fine, no problem. There was a sandstorm just around here. We were filming it. I couldn't reply to you. Remember that you are the only person who gets there in this season, in this time, in this day. Şimdi şunu bir sıcaklığına bakalım. Çalışmıyor. Bu da bozuldu. Evet uç kısmı sıcaklığa dayanabilir. Fakat mekanizmanın olduğu bu kısım da yerdeydi. Bozuldu galiba sıcaklığın. Dayanıklı değil burası. Bunun da işi bitti. Lazerli termometre error veriyor. Çalışmıyor. Cıvalı termometrenin üst tarafı yapıştı yukarıya. Çalışmıyor. Daldırmalı termometre de bozuldu. Çok sabit durması olur mu ya? Ben yanıyorum. <laughs> Ayakların yanmıyor mu? Yanıyor. Çay veya kahvelerin yaklaşık 70 santigrat derecede servis edildiğini düşünürsek, yere çıplak ayakla basmanın ne gibi bir sonuç doğuracağını tahmin etmek güç değil. 23 Haziran tarihinde yüzey sıcaklığını 69.2 santigrat derece ölçtük, hava sıcaklığını ise gölgede 48.5 santigrat derece, güneşte 54.1 santigrat derece ölçtük. NASA yeryüzünden yayılan sıcaklığı uzaydan tarayıp kızılötesi saptamalar yaparak yüzey sıcaklığını 70.7 santigrat derece ölçmüş ve yüzey sıcaklığı rekor korunulu çölüne vermişti. Bu tip ölçümler en fazla 1 kilometre karelik bir alana kadar detaya inebilir. Bu alanlardaki ortalama sıcaklık değerlerini okurlar. Çözünürlükleri kusursuz değildir. Geçerli bir otorite en doğru zamanda buraya gelip burada bir meteoroloji istasyonu kurarak hava sıcaklığı ölçümleri yapmalı ve 1913'te Ölüm Vadisi'nde belirlenmiş 56.7 santigrat derecelik hava sıcaklığı rekorunu tazelemeli. Dünyadaki sıcaklıkların her yıl daha da artması bu rekorun artık miadının dolması gerektiğini bir diğer habercisi. Telefonu yere de bırakmıştım hatırlıyorsanız. Yere bıraktığımda kenarlarını plastiğinin yandığını gördüm. Şu taraflar yanmış. Alt tarafta çok bir iz yok. Çünkü yere koyduğumda alt taraf havada kalıyor biraz. Kenar tarafları taşa temas ediyor. Şu tarafta yanmış. Görüyor musunuz? Ah, oh, ayaklarım, ayaklarım yanıyor. Yine bir kum fırtınasını kovalıyoruz. Tam da bu anda hiç görmeyi ummadığımız bir şeyle karşılaştık. Hiçbir canlının yaşamadığı iddiası gerçeği yansıtmıyor. İlk defa burada kendim deneyimlemiş oldum. Haziran ayındayız ve saat 2 civarı Eremea filanın bir alt türünü görüyorsunuz. Halk arasında peygamber devesi olarak da biliniyor. Öyle bir çekirge kalıntısı buldum. O kadar kuru ki parçalamak istemiyorum. Congratulations man! Perfect. Rui, sanki 5 yaş yaşlanmışsın. Bütün enerjini almışsın cefana. Oh. Daha önce oraya giden kimse yoktu. It's time to cool down. So I'm checking his body temperature 37.7 132 Also, I keep forgetting it. How is the meat? I put slice of meat there. Ön tarafı biraz pişmiş, arka tarafı daha iyi. O kadar sıcak ki sanki tavadan çekiyorum. Kokusu da pişmiş gibi ağır. Ortasının tabii kalmaya daha çok ihtiyacı var. 2 saatte bu kadar oluyor. This is a surprise for you? Yes, I'm surprised. So we are debunking a myth then. Animals actually do live in Gondomberia. Çöl seferimiz aynı zamanda bize internette dolaşıp duran yazın eriyen araba videolarının da kurgu olduğunu gösteriyor. Bir arabanın parçalarının erimesi burada bile bir günde değil belki bir haftada ancak mümkün. Ne oldu? Neden kanıyor bunu? What happened? Because of the heat. No. So the first minute, because the wheel is so hot as you see, my hand is burned. I brought some gloves here to touch the steering wheel for first 5 minutes. We will go out of here as soon as possible. Eşsiz topografyasıyla burası 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine de dahil edildi. Çok zor bir belgesel bölümünün sonuna gelmiş olduk. Artı 70 santigrat derecelik yüzey sıcaklığında elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bu seyahatte her anımda yanımda olan, doğada hayatta kalma, barınak yapma gibi becerileriyle bana rehberlik ederek bu belgeseli çekmemi sağlayan Ahmet Çenet'e de çok teşekkür ederim. Beraber Lut Çölü'nde günler harcayarak, çölde onun yaptığı barınakta kalarak bu belgeseli hazırlamış olduk. Kendisi de Lut Çölü'nde bir video çekti ve bu videoda anlatılmayan çölün diğer yüzüyle alakalı çok önemli görüntüleri kayda aldı. Dünyanın en sıcak noktası Lut Çölü'nün ortasında bırakılarak 24 saat boyunca 70 derecelik yüzeyde neler yapılır bunu gösterdi. Artı 70 derecede hiçbir yardım almadan çölün ortasından nasıl çıkılır? Bu süre içinde neler yaşanır? Süreç neler doğurur? Başka hiçbir hiçbir yerde bulamayacağınız bu çok özel videoyu kesinlikle izleyin. Öncelikle buraya tıklayarak onun YouTube kanalına abone olmanızı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonrasında buraya tıklayarak bu belgeselin devamı niteliğinde olan onun videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Onun videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben Ruhi Çenes.